पुछे बे कल گل गल पा जे लाइ शाया सजात पुछे ॾे कल गल पा जे पुछे कातल खां गलबा जे लाश कलाया मां सजाद पुछे ॾे कात गलबा जे लाश मां सजाद कातल खां गलबा जे लाश मां सजाद कातल खां गलबा जे

जे लाश काया मां सुछे ॾे कातल खा गल बाजे लाश मां आया मां सजाद पुछे जेकात लखां गलबा जे लाश का आहियां मां सजाद पुछे जेकात खां गलबा जे लाश

खिलाया मां सजाद पुछेड़े का दिल कांगल भाज लाश खिलाया मां सजाद पुछेड़े का दिल कांगल भाज लाश खिलाया मां सजाद पुछे का दिल कांगल भाज लाश खिलाया I'm